З приводу зарплат в законодавстві визначена чітка норма, яка вказує в законі про прокуратуру, що посадовий оклад прокурора антикорупційної прокуратури повинен бути не менший е, посадового окладу керівника е, відділу центрального апарату Національного антикорупційного бюро. Е, в середньому це, якщо перевести на гривні, це оклад це десь 30 тисяч гривень в місяць. Ну знову ж таки, питання у фінансуванні досі залишається відкритим оскільки ми вже суспільство вже знає, що ті запити, які ті кошти, які необхідні для функціонування і взагалі органів прокуратури, і ті, які нам е, пропонуються в бюджеті, трошки не співпадають. Але не можна ефективно боротися з корупцією, коли отримувати зарплату у 100 чи 200 доларів. Це об'єктивна істина, і е, це тоді не буде жодного стимулу в людей, які фактично ризикують на своїх роботах, на своїх посадах, в них не буде жодного стимулу тоді ну, показати реальні результати. Ми цього допустити не можемо.